emër të familjes time, të familjes Ali Mula, në emër të shoqatës mbarëkombëtare Bytyçi, Tiranë, Prizren, dua t'ju dhuroj certifikata mirënjohje grupit Ardhmëria e Gjakovës, dhe grupit të valleve që është emruar me emrin Ali Mula, grupi i valleve në grupin e Ardhmëria e Kosovës, sot mban emrin Ali Mula. Këto e këzën adimaj. Përshëndetje, faleminderit të gjithë. Nëse m'lejohet dy fjallë. Baca Ali i joni ishte shemull për breza. Ishte shembull qysh duhet me desht njëri-tjetrin, qysh duhet me i nimu njëni-tjetrit, qysh duhet me vazhdu përpara. Na hala mundohem me vazhdu përpara me kshilat e tina. E di se ai fizikisht nuk â me neve, por po shpirtnisht prej së nalti prej qiellit na shikon. Atëherë ju faleminderit shumë, faleminderit, respekt. Faleminderit, kjo është për ju. Besoj është një portret, është një portret që brezave duhet t'u transmetohet që kultura e tine, aktiviteti i tine, mënyra se si ai shkëmbeu eksperiencat me ju, do të jetë një vazhdimësi. Faleminderit shumë, respekt.